Nosaltres que, creiem que aquest recurs, que evidentment doncs, encara no hi ha una, una, un pronunciament per part, de, per part del jutjat, és a dir, és un recurs en un contenciós administratiu, nosaltres creiem que és una manca de respecte i que xoca frontalment contra la garantia dels drets fonamentals de les persones. I a més a més, és un menyspreu a la legalitat catalana, una llei impulsada per la pròpia ciutadania, pels moviments socials i avalada per una gran majoria del Parlament de, de Catalunya. Per tant, no és un recurs a una instrucció de l'Ajuntament Municipal, sinó el que diu UNESA, la patronal de les elèctriques, és que ells no es donen per assabentats no? de que hi ha una llei catalana que és vigent. Aquesta no és una bona senyal, no? la presentació d'un recurs, i això ho hem de, ho d'evidenciar. De, Però també és veritat que la llei és la llei i nosaltres no defallirem en fer-la fer, en fer complir.